bis dahin Hotsen bitte. Ja, ja, bitte schön. Mit Zwiebel? 4 Euro bitte. Ein Fleisch Zwiebel mit. So, bitte schön. Und weiter rutschen bitte in die Mitte. Der nächste bitte. Der rechten euch und links mit den schwarzen Gästen, Senf, Mayonnaise, steht daneben. Bitte schön. Die Dame, bitteschön. schön. Junger Mann, das kriegen Sie. Einmal, zweimal? Jawohl, 4 Euro bitte. Ja. wir bauen nur das ab, gell? Dankeschön. Der nächste bitte, den wir machen, alles Mit Zwiebeln? Ja. 54, bitte, der nächste dazu.